que par rapport à Berlin, euh, en France, nous avons la chance que le budget de l'eau est un budget séparé. L'eau paye l'eau. Et donc, c'est complètement séparé de la comptabilité générale, euh, des impôts, etc. Oui, il y a des frais de siège, il y a des, impôts sur les sociétés, etc. Mais c'est un travail citoyen de montrer que justement le passage en régie permet de faire des économies euh, de façon quasi institutionnelle. Euh, les frais de siège des, sociétés privées, euh, l'impôt sur les sociétés, etc. En, plus, la régie, c'est un établissement public, ce n'est pas une société publique. et donc, elle ne fait pas de profit, elle ne fait pas de bénéfices. elle n'est pas imposée sur les bénéfices. Je sais ça, et c'est un argument de notre, part qu'en France ça, fonctionne, mais jusqu'à maintenant à Berlin, on ne veut pas. mais, je crois que c'est aussi euh, très important que tu as dit euh, qu'on va euh, construire société aux lois publiques et pas lois privées. Donc on a fait, euh, juste à euh, en Allemagne, on a fait une institution, une organisation pour euh, de loi privée pour privatiser les autoroutes. C'est toujours, et cette, construction, on, ne euh, disent pas que c'est une privatisation, mais en le moment, euh, euh, sous la loi privée, c'est tout est secret et ça fonctionne comme une entreprise. petite remarque pour le, pour le contexte français. Vous avez entendu parler de la société publique locale. La société publique locale, c'est une société capitaliste. C'est une, société à capitaux 100% euh, public, mais c'est une, société euh, capitaliste qui euh, peut tout à fait sous-traiter sous forme de marché de gré à gré au privé, qui peut passer des concessions hein, et qui paie, des, impôts sur, les bénéfices et peut par exemple rémunérer les actionnaires publics, qui sont en fait les élus des collectivités locales, sous forme de, jetons de présence. Et par exemple, la société publique euh, locale dans euh, euh, de la France qui s'appelle Eau du Ponant, la, première chose qu'ils ont voté c'est ils, se sont votés, le conseil d'administration s'est voté des jetons de présence. <laughs>